Na konci minulého videa o jednotlivých dílech naší skládanky jsem vyslovil domněnku, že bipolární porucha je součástí evolučního procesu, který se týká celého lidského druhu. Abychom si to lépe vysvětlili, musíme se vrátit na úplný počátek. I když mnohem lepší asi bude, vrátíme-li se ještě kousek a ještě kousek, ještě. A to už je zase moc. No, no, jo, tohle bude stačit. Nevím jak vy, ale já miluju korálové útesy. Líbí se mi třeba to, že korál je vlastně takový kříženec mezi rostlinou a zvířetem. I když vypadá jako rostlina, když se k němu přiblížíte, reaguje instinktivně a neomylně. Jakmile se k němu totiž přiblížíte, lekne se a svine se do sebe. Dá se říct, že korálové útesy, lidské bytosti a vlastně všechny formy života mají jedno společné. Cítíme-li nebezpečí, uzavřeme se. Děláme, co je třeba, abychom se ochránili před tím, co nás ohrožuje. Ve zvířecí říši se takové chování vztahuje k mechanismu boj nebo útěk, kdy zvíře buď uteče, nebo zautočí. U lidských bytostí ale většinou k přímému fyzickému útoku nedojde. V případě ohrožení se totiž většinou začneme chovat jako pitomci. Obvykle se uchylujeme k manipulaci nebo zastrašování a tím se snažíme domělou hrozbu odvrátit. Další možností je přetvářka. Navenek se tváříme přátelsky, ale za jeho zády člověka pomluvíme. A stejně jako korálový útes se uzavřeme a předstíráme, že všechno je v pohodě. Potom se obvykle vytasíme s nějakým pasivně agresivním chováním, což bývala moje specialita. Naproti tomu, cítíme se v bezpečí a chránění, otevíráme se životu a můžeme přijímat. Na rozdíl od korálu, který se otevírá, když přijímá potravu, lidské bytosti přijímají kromě potravy i celou řadu dalších věcí a sytí se také v rámci rodinných a přátelských vztahů, vlastní tvořivosti, zvědavosti a zálib. Jsou-li tyto potřeby naplněny, Žití se stává radostným, spontánním a bezstarostným. A jsme-li takto otevření, pak jsme ve stavu lásky. Tato láska se může projevit mnoha způsoby, jako míra štěstí, radostný smích a také jako soucítění s ostatními, což je asi to nejdůležitější. Nejen v rámci rodiny, ale i v širším okolí s lidmi jejich národností, jiné rasy, jiné kultury a víry. A třeba i s jinými životními formami, včetně korálových útesů. V této lásce se cítíme propojeni a živí, což znamená, že žijeme v přítomném okamžiku. Doufám, že už také víte, že láska a strach nejsou jen motivy našich činů, ale že jde přímo o stavy bytí. Ve stavu lásky jsme uvolnění, zatímco ve stavu strachu jsme v napětí. Stav lásky má přitažlivou sílu, stav strachu naproti tomu odděluje. Kde láska osvobozuje, strach chce jen ovládat. Kde láska přijímá, strach soudí a odsuzuje. A zatímco láska může léčit a uzdravovat, strach jenom zraňuje a ubližuje. Léčení je zcelující a spolupracující, zatímco strach bývá destruktivní a soutěživý. Ještě bych dodal, že láska vybírá z duchovní oblasti a strach z čistě tělesné. Jak už jsem řekl, láska je otevřenost, strach uzavřenost. A když se na to díváme takhle, není co řešit. Volme lásku, ne strach. A je to. Jenomže pravda je taková, že tahle volba není vůbec tak snadná, alespoň pro většinu lidí, co žijí v područí strachu mnohem víc, než si dokáží přiznat. V podstatě jde o to, že doba, kterou v běžném životě trávíme ve stavu strachu nebo ve stavu lásky, je přímo závislá na stupni našeho vědomí. Protože, jak se vyvíjíme, posouváme se od strachu plnějších, uzavřených stavů zahrnujících užší výsek reality k otevřenějším, láskyplnějším stavům, zahrnujícím širší skutečnost. Ukažme si to na nějakém příkladu. Řekněme, že tenhle šedý kruh představuje veškerou skutečnost, veškeré možnosti našeho současného světa. Vy ale žijete na kmenové nebo magické úrovni vědomí, o níž jsem hovořil ve videích o bipolární poruše a úrovních vědomí. Takže veškerá vaše životní zkušenost, která zapadá do běžné každodenní rutiny v rámci vaší kultury, je pro vás přijatelná a vy s ní nebudete mít žádné potíže. Nicméně všechno, s čím byste se mohli setkat mimo tuto každodenní realitu vašeho kmene, bude odmítnuto. A to proto, že vaše ego tuto nepřijatelnou skutečnost odfiltruje. Dá se říct, že cokoliv obsáhneme svým egem, k tomu jsme otevření a přivětivě naladění. A cokoliv se nachází za hranicemi naší reality, mimo naše ego, tomu jsme uzavření a reagujeme na to se strachem. Naštěstí pro nás, dnes už procházíme touto kmenovou úrovní vědomí docela rychle a v mladém věku. Pokud jde o mne, prošel jsem kmenovou úrovni někdy mezi třetím a čtvrtým rokem a ve feudální se zdržel asi do 8-9 let, když jsem přešel na tradiční úroveň. V té jsem setrval asi tak do 16 nebo 17. V moderní úrovni jsem zůstal během svých univerzitních studií a po nástupu do zaměstnání asi do 27 let. První ochutnávka vícerozměrné postmoderní úrovně přišla, když mi bylo 27 a přestěhoval jsem se do Vancouveru. To si vybavuji docela přesně. A pak význam přítomného okamžiku jsem poznal při své psychotické atace, když mi bylo 30. Žít plně v přítomném okamžiku jsem ale začal až o tři roky později a od svých 33 let tak žiju dodnes. Na každém stupni téhle cesty se odehrálo něco velmi zajímavého, protože jakmile se zabydlíme v jedné úrovni vědomí, a začneme se potýkat se svými strachy a otevírat se zkušenostem z vyšší úrovně, během tohoto procesu mizí po jednotlivých vrstvách hranice našeho ega. Toto postupné odumírání umožňuje našemu pravému já, naší duši, zakoušet širší realitu a vyjadřovat se mnohem autentičtěji a upřímněji. Při takovém odumírání ega se mohou dostavit otázky typu kdo vlastně jsem, jaký je skutečný svět, na čem mi opravdu záleží a kde je v tom všem moje místo. Někdy to může být docela těžké a matoucí období. Může ale být také velice občerstvující, neboť dojde li u vás k posunu vědomí, začnete vidět svět a všechny věci v něm docela nově a všechno pro vás začne být zase zajímavé a vzrušující, což je pochopitelné. Proto jste se otevřeli úplně nové úrovni skutečnosti. A mezi tím jste překonali ohromné množství strachu. Jen pro lepší představu, jeden příklad z každé úrovně vědomí. Jak už víme, na kmenové úrovni vědomí jde především o to uctívat všudy přítomné duchy a svoje předky. Během postupu do feudální úrovně je tedy nutné překonat strach z těchto duchů a ze svých předků, strach, že vás klidně mohou zabít na feudální úrovni jde hlavně o to získat si respekt. A člověk srostlý se svou kulturou a jejími pravidly by měl najednou začít věřit lidem, kteří mu dříve naháněli strach. Na tradiční úrovni vědomí jde především o dodržování pravidel a přizpůsobení se společnosti. Jakmile tedy začnete s rebelí, musíte překonat i strach z potrestání, a zvláště rukou Boží. Na moderní úrovni se vše točí kolem dosažení úspěchu. Takže když tuhle úroveň opouštíte, největší překážkou je pro vás strach ze selhání. Na postmoderní úrovni jde nejvíc o vytváření harmonie a pozorumění, zvláště pak o zvažování jiných úhlů pohledu a o naslouchání druhým. Takže zaujmout stanovisko nebo mít názor, který je podle vás lepší než ty stávající, znamená setkat se také s hromadným nesouhlasem a odporem, což se mi děje pokaždé, když mluvím o spirální dynamice. Na úrovni vědomí moci přítomného okamžiku už plně chápete, jak je důležité udržet pozornost v přítomné chvíli a víte také, že v takovém případě se váš život otevírá lásce a zbavujete se strachu. Takže abychom si to shrnuli, naše životní pout může být docela záhul a během svého růstu a rozšiřování vědomí musíme překonat spoustu strachu. Krom toho zažijeme i nejedno umírání ega. Ta naše cesta životem je vlastně veliké hrdinství. A právě tak ji líčí i Joseph Campbell ve své knize Tisíc tváří hrdiny. Protože jak po něj jdeme, nutí nás postavit se svým strachům čelem a otevřít se lásce. A co to má společného s bipolární poruchou? Tak pro začátek, bipolární porucha je proces, který může nesmírně urychlit náš duchovní vývoj, protože v takové akutní atace máme příležitost bez zbytku vyjádřit lásku, kterou máme ve svém srdci, být pravdivý ve slovech i činech, a vypořádat se se všemi strachy ve svém nitru. Když se nám to podaří, pak nejsme daleko od velkého skoku ve svém duchovním vývoji.